maghapon to, hindi matapos na mga tao rito ah. Ganyan, wala. Oo, wala mga di ko pera nyo. Siyempre, nakatuloy na. Pinanggir, na. Wala na Wala na ibang tao kasama sa lobby. Isa lang siya. wala na. Wala na, yun lang pala eh. Dami-dami nilang branch eh. Libo-libo yung ano. Yan, mabilis daw. Tapos na. Eh, nagulong ko pang computer. Lolo ko pa, patay. Dadami tao nito. Ano? Ilatan nito ng last dos. Tapos bigay sa libo ah. <laughs> Ba't hindi pa nalaman kung magkano makukuha nyo? Wala. Wala ba katang Hindi malalaman sa barangay ah. Hindi yung listahan sa barangay nila. Sinabi naman. Hindi ba na ano? Sinabi naman yung reference lang, binibigay sa'yo. Oo, ah, reference Hindi, doon sa reference, natin yung, ano, yung kung magkano makukuha. Wala, wala sila. Hindi sinabi. Ah, Hindi nila tinanong, pero nandun. Ano yun siguro? Ano yun siguro? Ano ano ano Dito katulad yung shop na nakaraan yan. Mas magtatanong lang ako ah. Sales. Sales. Ako, nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang ako. kami. Uh, hanggang kailan kayo magre-release? Hanggang meron? Hanggang meron po. Basta ah. everyday po, 1 to 50 or 1 to 40, depende po yun. Ah, May limit kayo. Yes, Lagi po. kayong may limit araw-araw. Ano nagbibilang 1 to 40 to Nakailan na kayo ngayon? 1 to 50 na po. Bukas na ulit mababalik Ah, 50 na yan? Nakaubos yes, na kayo? Nababalik po sa hapon. Naka-schedule po 1 to 5. Ah, sa hapon meron naman din. Hinahati lang po. 50 din, 50. Hindi po. 25, 25, 25. Ah, ah, talagang 25 per day lang kayo. Ah, okay, okay. Sige. Ah, salamat. Sabi. Eh, hanggang matapos naman daw. Oh. Hindi, 50 lang daw. 50 kada araw. 25 daw ngayong maga, 25 mamayang hapon. Hanggang, 50, hanggang benching ko lang ngayong maga, benching ko mamayang hapon. Mga 50 daw, ang isang araw. May limit sila. Pero tatapusin naman daw nila. Hanggat meron, eh, sa mga susunod na araw na lang. Pwede naman. Pwede naman sa na araw, di ba? Oo, sa ibang araw, pag uh, humupa na yan. Hanggang ilan kayo? Hanggang ilan? 75 katao. Lahat na? Oo. Kailan ulit? na. Oo, sorry. Tapos yun 75. Oo, kukuha ko tayo. Tapos pag alas 8 dito na tayo. Oo. Huwag kami Google Picture kasi hindi na nag-compare mo yun. May reference number. Pwede ba ano, representative? Bawa, senior citizen pwede daw ba? Sinabi ba? Basta ano, basta meron ang authorization. Kompleto ko kayo. Ah. Maran tayo, authorization mo. ID mo, kompleto, ah. Xerox, Xerox. Babayad ah, lang ano, pwede ba yan? Hindi ko lang wala. Nawata? Huwag na o dito nga, baka na ng pila. Sa iba na lang kayo magbayad. Sa ano yata sa Bite Center. Ngayon, bawa, larating sila, tapos tayo nakapila rito. Hindi na naman tayo sisingitan, di ba? Sino na lang nga dito, sunod-sunod na lang natin. Cut na. Kanina pa cut